Actualmente España tiene más de 120.000 vacantes tecnológicas sin cubrir, según un informe de la Asociación de Empresas Tecnológicas Digital ES. Principalmente destaca la falta de desarrolladores de software, técnicos de ciberseguridad e ingenieros de telecomunicaciones. Esta escasez es especialmente importante en Madrid y Cataluña. Este informe especifica que el área profesional en la que más vacantes existen es la de desarrollo de software, con 41.000 puestos sin cubrir. En segundo lugar está la ciberseguridad, donde faltarían 24.000 trabajadores. Finalmente se sitúan las telecomunicaciones, donde habría trabajo para 4.500 personas. Pero no son los únicos, también existen otros perfiles muy demandados como el de técnico en redes, el analista de redes informáticas o el de administrador o analista de sistemas. Esta falta de profesionales respondería a una suma de factores entre los que destacan la insuficiente oferta de formación y las malas condiciones laborales del mercado español. La demanda no ha parado de crecer en la última década y las universidades apenas han incrementado sus plazas. Según el Ministerio de Educación, para el curso 2021-2022, los centros universitarios disponían de 9.934 en esta disciplina, mientras que el número de inscritos como primera opción fue de 16.902. De acuerdo con el informe de Digital ES, el sueldo medio de un profesional TIC en España es de 37.660 euros, aunque InfoJobs rebaja esa cifra a los 31.898 euros anuales. En Estados Unidos el salario medio es de 93.182 euros anuales y en Reino Unido de 78.446. Esta diferencia de salarios entre los diferentes mercados ocasiona que muchos profesionales decidan abandonar el país, aumentando aún más la escasez de estos puestos de trabajo. ¿Cuál es la solución? Parece complicado, pero los datos apuntan a que el nuevo plan de formación profesional va a contribuir a mejorar la situación. En cuanto al corto plazo, los sindicatos apuntan a que la solución pasa por el aumento de sueldos para evitar la pérdida de talento en el extranjero. Es necesario atraer talento, retenerlo y hacer una actualización continua de conocimientos porque la tecnología avanza cada vez más rápido.